Je produis et j'utilise une expression littérale. D'abord écrire DG et DE en fonction de X. Développer et réduire. Développer et réduire. Tu peux utiliser une identité remarquable. confirmer ou infirmer un résultat général. Tu peux noter le nombre par la lettre de ton choix.